오늘 까무 이니르비 에나가 떡볶이야 그러니까 뭐 떡볶이 안녕하세요 여러분들 오늘 친구랑 같이 저희 집 근처에 있는 모래 한국에는 있는 이미 즐겨 먹는 서브웨이가 들어왔다고 하더라고요 그런데 이게 10대 20대 분들이랑 그리고 어르신들 생각보다 되게 많이 좋아해서 궁금해 가지고 한국이랑 뭐가 다른지 좀 확인하려고 하고 있고요 이다 <laughs> Kau pernah makan uh, sandwich di Subway ya? Belum. belum. <laughs> Tapi ini pertama kali ya? Iya, dan ini baru juga kan di Indonesia. Ah gitu. Tapi oh. banyak orang Indonesia suka ini. Banyak ya, uh, karena ini baru opening berapa yeah. bulan ya? Mungkin baru tiga bulan ya. Dan baru itu ya? ramai ya? banget, antrinya banyak banget. Tapi ini di Jakarta sudah ada atau udah hanya, ada? Udah ada. Udah ada dulu di Jakarta, terus mereka buka cabang di Surabaya. Ah gitu. Hmm. Tidak, kamu tahu bagaimana pesannya di sana? Hanya order ya. Hanya order ya. Oke, oke, oke. 저도 저 서브웨이는 인도네시아 처음 먹어보거든요 한국에서도 잘 안 먹어봤어서 어떻게 주문하는지도 잘 몰라요 아마 이 친구도 모르는 것 같은데 가가지고 한번 주문해 보겠습니다 주말이라 그런지 사람들도 좀 있고요 미니소 와 아, 벌써 멀리서부터 줄이 꽤나 깁니다 그때 열렸을 때 저희 끝에까지 줄이 있었거든요 아 대박 매장 입구는 저긴데 여기서부터 줄이 있어요 나 까무티다 파쿠니야머밀레이또 메뉴 그냥 바다 하나 하루 쓰니까 nah, saya mau ini ini ini tolong ini sus aku itu akan minta tolong rekomendasi menu terbaik <laughs> lama banget gimana feeling sudah datang kan sudah duluan. cepat cepat cepat ingin duduk kau mau milih aja? Ya, Tuna mayo. Tuna mayo ya? Tuna mayo? Tuna mayo ada. Oke, boleh itu deh. Hmm. terima kasih. Ya, makasih ya. Yuk. Jadi di mana? Sama aja. Sini. Oh. Duh, enak banget. Enak banget ya? Kita ini berapa harga ya tadi? Murah loh, dua ini lima puluh 50.500. Dadah. Dadah. Tadi aku order yang tuna mayo ya. Tuna mayo. Hmm. Kamu tahu bagaimana buka itu ya? Eh, gak tahu. Oh, ini loh. Oh, Kamu sudah menunggu sekitar 30 menit, 35 menit kan? Tapi menurut kamu itu enak? Aku pikir aku bisa membuatnya di rumah ya. Ah gitu? Hmm. Lebih enak? Hmm. Tapi menurut kamu kenapa banyak orang Indonesia tertarik tentang ini ya? Penasaran ya? Ya, kenapa penasarannya? karena ini kan brand besar kan ya sama seperti McDonald kayak oh baru baru baru karena marketing mereka ini bagus banget ah, di sosial ya? media ya? hmm, di sosial media, media. Hmm. jadi huh? waktu baru opening gitu ya? oh sapu ada di Indonesia uh semua oh, <gasps> oh tapi aku hanya biasa ya karena ini apa kan apa namanya ini sandwich kan ya sandwich ya jadi aku hanya oh, oke okay suka sambal. Oh, tteokbokki. tteokbokki ya? Nanti ayo coba makan tteokbokki juga oh, ya. itu enak banget seriously. Kalau ini nggak ada. Aku tuh tipikal orang yang suka makanan yang sehat, yeah. tapi uh, suka spicy. Ah, tapi yeah, kalau yeah. ini kan nggak ada spicy-nya iya, kan, yeah, yeah, yeah. jadi hanya saus gini aja. Saus sedikit kan itu. Sausnya juga mereka rekomendasi sedikit. Oh. Ntar ya, aku coba makan dulu apa. Yeah. Coba makan. Oh mau? Oh, nanti aku akan makan. Ya, sedikit aja. Kenapa? Ah, bakal bola-bola aja ya. Tapi bagaimana Prusia? Itu kecil atau besar ya? Besar banget ya untuk kamu. Itu besar ya? Lalu jika kita Tapi worth it sih, harganya juga ribu kan. Ah, iya, iya, iya. Untuk orang Indonesia itu ya termasuk pricey sih. Ah sedikit ya untuk orang Indonesia ya, biasa hmm, untuk harga tiga puluh tujuh ribu atau empat puluh ribu atau hmm. lima puluh ribu tadi ya hmm, hmm. semuanya ini ya. hmm, pilih makanan lain yang lebih membuat kenyang ya seperti membuat nasi kenyang uh, dibandingkan makanan yang lain ini sedikit mahal dan ini porsinya tidak besar ya? Uh, porsinya besar, hmm. cuman nggak membuat kenyang gitu loh, nggak buat full gitu loh. Ah ya betul. Nah ini kan kayak cuma sebentar gitu kan. Yeah. Nah kalau orang Indonesia tuh suka makan nasi yang buat satu hari itu kenyang gitu. Ah. Ya kan? Ya. Jadi biasanya seperti ini. Snack ini, ini. Ya? ini terkadang makannya. Hmm. Ya terkadang jika datang ke mall hmm. hmm. dengan teman-teman. Ya weekend juga kan ini kan ya jadi banyak orang ya cobainnya satu minggu sekali nggak apa ya tapi kalau untuk daily kayaknya enggak sih Uh. besar banget ya ampun aku bingung makannya dari mana sini atau sini ya Eh ini, <laughs> nih hmm? <laughs> hmm. Opa tertawa banyak. Enggak, aku tidak tertawa ya. Menurut kamu ini lebih enak atau topoki ya? Topoki. <laughs> Dan kamu ingin eh, apa menjelaskan dengan orang Korea ya? Tentang apa? tentang apapun ya makanan atau budaya ah untuk makanan biasanya orang Indonesia suka nasi dan sambal <laughs> nasi dan sambal ya, ya. sama dengan Korea itu kimchi ya, ya. Nah, Indonesia itu sambal pasti ada nanti kamu akan menjelaskan itu ya ah, gitu. boleh boleh boleh boleh boleh boleh <laughs> malu banget mereka lihat aku record ini ya. oh nasi padang <gasps> oh, 哇哦！哎呦，呦呦！